आज का तुम्हारे मूल संकट लोग पहले धनवान होते थे और आज भी धनवान लेकिन आज जो है चल कपट देश से दुनिया भरी हुई है मूल संकट का मतलब है जब दुख आता है पता नहीं कब दुख आ जाए तो तभी अपना मूल मैंने पैसा पैसा जो हम निकालते हैं आर्थिक संकट दुख दूर होता है और आर्थिक है यह रोज़मर्रा के जीवन में हमारा जो खाता है तो हम अपना वो वो पैसा निकाल कर दुख दूर कर सकते हैं पैसा ही आजकल सब कुछ है पहले दुनिया में जो दुख सुख आते थे तो वो व्यवहार से व्यवहार माने मूल संकट था हमारा दूर हो जाता था प्रेम था परिवार में बाहर समाज में ये प्रेम जो है अब बिल्कुल उल्टा उतर है सब अपने अपने सोच के आजकल दुनिया में कोई किसी का नहीं है पहले एक दूसरे की तरह सब सोचते थे अच्छा भाव था अच्छा मन था सकारात्मक ऊर्जा थी लेकिन अब नकारात्मक ऊर्जा पढ़कर लोगों को जीवन में अपने मूल संकट का पता ही नहीं है क्या मूल संकट है तो कहते हैं हमारी जो वैश्वीकरण है यानी जो वैष्णव लोग हैं हम भूमंडल पर हमारा उद्देश्य यही है हमारा प्रभु यही सिखाता है जन्म देता है विश्व में एक ध्रुवीय हम संस्कृति है स्थापित है भारतीय प्रदेश में एक वसुंधे कुटुंब समस्त प्रति हमारा परिवार है उसके रूप में हम वर्णित हैं भारत हमारा एक देश नाम है नहीं है बल्कि आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है भा का अर्थ है आभा प्रकाश का अर्थ अर्थ मतलब सन एक साथ रहकर हम हम्म, इस परिवार का संचालन करें सींचे प्यार से मोहब्बत से अच्छी भावी से अपनी भाव से इस सब परिवार को हम सींचें इस दुनिया को हम अच्छी तरह देखें अपनी माँ बेटी बहन ताऊ चाची बहन को बुरी रूप में ना देखें बुरा आजकल बुरी दृष्टि से लोग आजकल के जवान लोग हैं लड़कियों को इस तरह से बुरी निगाह से देखते हैं तो हमारा ये अनुरोध है कि आज आप लोग सबको अपने परिवार में समझाएं बच्चों से कहें या वो भी तुम्हारी बहन है इस तरह से अपनी मतलब किसी की लड़कियों को बुरी व्यवहार से बुरी निगाह से ना देखें इस तरह से भावात्मक संबंधी पर नहीं बल्कि वसुदेव कुटुम्ब एक आदर्श रूप माना गया है गौतम गोस्वामी तुलसीदास महात्मा गांधी और महापुरुषों के लिए भी यही विश्व था यही समाज था यही परिवार था इसलिए मान्यता मिल रही है क्योंकि हम आदर्श पर विचार सिद्धांतों से ही परे है उन्होंने पृथकता एकत्रता का सूत्र तलाशा है और कहा है विचार भाव वह संचानी सर्वाकलिक है इसमें हम बहुजन दुखी तुल्य आत्मा करण में भी हम अपना नाम कर सकते हैं किससे अपने प्रेम व्यवहार से अपने मीठी वाणी से सबको सींच कर अपनी दुनिया में हम अपनी एक जगह बनाएं अच्छे विचार से सुविचार से मीठी वाणी बोलकर अपना ये जीवन मूल संकट किसको मूल संकट लो इंसान अपने बारे में तो सोचते ही नहीं तो दूसरों के बारे में हम सोच कर जो जिसको दुखाते हैं कोशिश करें कि अगर जो हमसे हाथ पैरों से या हमारे मुख से जो निकल सकता है किसी को मिठास दे तो हम उनकी दया कर सकते हैं मूल संकट मत पर आने पर उनकी मदद कर सकते हैं एक अर्जुन को दौड़ से मकान मूल निरंतर छीन हो रहे हैं इसलिए भ्रष्टाचार आतंकवाद हथियारों की दौड़ में मीडिया चिकित्सा ले आ रही है इस प्रकार से हमने आपको ये मूल संकट बताया और पढ़कर भी चुकाया हमारा रंग जो है मूल संकट आने पर पता चलता है हम क्या है और क्या के तो मूल संकट आपको ये हम्म, पॉइंट पसंद आया तो लाइक करें दोस्तों मेरे चैनल पर इस सच्चा को पढ़कर और दिखाएंगे और समझाएंगे बोलो सत्संग